好，首先一开始啊，我们先来看看属蛇的朋友在二零二二年岁次壬寅的年龄集聚。首先是二零一三年的癸巳十岁，与一九五三年的七十岁；二零零一年的新巳二十二岁，与一九四一年的八十二岁；一九八九年的己巳三十四岁，与一九二九年的九十四岁。 一九七七年的丁巳四十六岁，以一九六五年的乙巳五十八岁。以上就是我们属蛇的朋友在西元二零二二年岁次壬寅年的年龄集聚。而接下来我们要看到，在岁次壬寅年属蛇的朋友在二十八星宿中专属的象限星宫，今年有张月禄的张秀、新日马的新秀、易火蛇的易秀，其中易火蛇的易秀以六度入成功。 而在流年飞星部分，属蛇的朋友地支立命于四宫，本命飞星迎来了太阴与玉贵这两大吉星来守护。复星有什么呢？复星有勾神、孤城、六害、王神、天官符以及冠锁与三刑，总共七颗复星。所以啊，以复星的数量来说啊，今年属蛇的朋友是在十二生肖里面最多的复星。 综合以上的星宿与飞星，属蛇的朋友借由太阴星的力量，女性朋友的能量会是相对于男性朋友来说会好上的许多。而诸多的复星啊，也揭示着什么呢？今年属蛇的朋友会面临到很多的选择，接受很多的挑战，当然也会有很多的发展机会。而在整体方面，属蛇的朋友受到天官符的影响，尤其必须避免。 任何替他人作保的行为，必须谨言慎行，远离八卦谈论的场所，不要在网络上做出可能会有争议的评论。要知道，世界不会因为你的争议评论或是激烈的言辞而有所改善，但是自己却非常容易的因为用词的争议啊，惹上了官非，导致引发诉讼的问题。 在事业方面，做业务的朋友在出门拜访客户之前，一定要拟好自己的话术，什么该讲，什么不该讲，自己要先在公司里面跟同仁互相练习，或在家里面就先做好练习以及笔记的规范。因为为什么呢？因为今年受到了卷舌与破碎两颗星的影响，容易祸从口出，不然就是答应的事情后面做不到，结果业绩没有之外，还惹了客户来投诉。 不然就是对内部或是对供应商之间没有联系好跟确认好，然后自己就跟客户擅自的签约，包山包海什么都包了，结果最后商品交不出来。所以在今年呢，属蛇的朋友在接待客户以及业务处理方面，尤其需要注意这些沟通的细节。 无论是取得内部的同意，或是客户的应允，都必须要留下记录，无论是电子邮件或是通信软体的记录。这样呢，无论未来哪边出问题，自己都有拥有一定的自保之道了。而同样在业务执行方面，受到王神星的影响，合约的签署啊，无论是不是。 签过很多遍了啊，千锤百炼的合约都已经可以倒背如流了。或是啊，这个客人已经买很多次了，已经成交过很多次了，所以是说啊，我们就可能比较简单的，赶快签完。要注意每一份合约在该勾选的地方、该填写的地方都必须要仔细的检查。比如说什么呢？比如说我们的不动产业，然后在买卖房子的时候。 客户有没有把房子里面有没有漏水，或是避癌，或是是不是凶宅的选项，是不是都已经尽到了告知的义务呢？卖车的朋友，你有没有勾选泡水车或者其他应该告诉的事项呢？这个部分啊，必须要客户亲自勾选，不能由业务哎，客户好像忘了讲，所以说我打电话去问一下，然后呢自己来填写。这样十次里面啊，只要有一次客户来一个忘记填或是漏填，就会出现了很大的纠纷。 我们做生意啊，是来求财，不是来调解纠纷的，所以必须要对合约务必仔细的填写，不能有半点的疏漏。只要这点把握好，今年的业务还是可以进展的很不错的哦。而在内勤或是专业性服务的方面，今年受到了玉桂以及天厨还有龙德这三颗吉利的星宿影响，所以今年在职场以及业务拓展方面都是有一定的进展。在这个时候，也跟做业务的朋友一样。 万万不要相信所谓的口头契约或是合约填的模棱两可，尤其是做专业性的朋友啊，要避免把业务的时间安排的太过紧密，一定要留足够充分的时间预留给要修改或是要重拟的时间，因为今年啊本命星宫里面有六害星的影响。 业绩都会有很不错的着落，但是交案的过程啊，很可能会有一波三折。但是如果只有一个案子有这样的问题，那就没什么关系。但是啊，可能会有很多次类似的状况会产生。那么这个时候啊，当然就需要足够的时间来争取回旋的余地，并且不会影响到其他的专案或是项目的进行，或是有足够的时间，我们可以找到其他的帮手来帮忙这些问题。 所以说啊，这些是万万离不开时间的运用，而且特别必须注重客户的付款进度，合约一定要载明进展到什么地步就要支付多少款项，避免客户一拖再拖和然后内容一改再改，最后给打掉重练还收不到钱，这个部分呢，就很不好了。 如果因为付款进度啊，客户可能不接受，哎，你这个付款太硬了啊，觉得这样子我们就不要合作了。那么没关系，我们就让他给别人做，因为收不到钱的案子你接了也没用，到时候你要还要掉头寸去补这个问题，所以这个问题啊就留给其他同行要接的谁去接吧。而内勤同仁方面呢，只要不介入人事纠纷或是参与八卦的现场，大致上只要明哲保身，发展都可以很不错的。 对于主管阶级或是经理人来说，今年受到了玉桂搭配外在的紫微星，所以大方向上整体的业务都不会太差，还有很多好的机会可以获得不错的加绩，尤其是远方的福德星的加持，整体来说都是很棒的。但这个时候要注意一件事情，所谓的骄兵必败的历史教训。身为领导人或是企业经理人，上面关于业务同仁或是专业同仁或是内勤同仁的问题，都会汇集到这个领导的身上。 一个小细节没有注意到啊，就可能让本宫里面的三行星以及六害星结合远方的暴败星，一次来发威，让之前所有的努力到最后关键的时候功败垂成。身为经理人呐，尤其需要注意来的太容易的业绩跟生意。 不要因为来的太容易，然后这个单子它这是天上掉下来的礼物，或是呢这个项目真的很好，啊，这个专业真的太棒了，但是呢需要给一些方便，那么就给业务或是客户大开方便之门，让很多的细节啊就直接省略掉了。其实啊，很多时候啊，我们最珍贵的地方是在我们坚持每一个细节都要做好，因为如果失去了对细节的坚持啊，有时候天上掉下来的我们以为是馅饼，但可能是刀子也说不定。 所以，身为主管跟经营者，需要当断则断，当搏则搏，宁缺毋滥，避免上了有心人的套路，犯了官府，这样会赔了夫人又折兵。在财运部分，今年收到了王神星以及冠锁星，基本上在财运部分就不是非常理想了，尤其是在投资理财的部分，容易去上了一些很基础的当，比如说什么。 传说好有一个很高报酬的投资项目，或者是某某股票里面有内线交易的风声，或是某某虚拟货币即将大涨之类的，或是某某地产未来会有很高的涨幅空间，这些谣言的风向球啊，老师建议一律当做耳边风。除了自己能够做到的业绩，以及可以领到的红利以及薪水之外，其他的投资项目，哪怕它挂保证不赚，我假一赔三。 这些对于属蛇的朋友来说啊，是千万都要避开的，因为这里面九成可能都是套路，剩下的一成是他套路还没有练好。属蛇的朋友自己去上门了，所以今年最好啊，就是不要进行任何的投资项目或者是一些规划，这是最好的保身之道。当然，老师也知道，还是会有些人忍不住啊，不丢点钱出去去投资理财一下，好像钱放在账户里面呢会缩水或是不见，非得做一些投资的动作啊。 但是如果你真的是忍不住，非得做不可，那么请记得老师这边跟你讲的，你必须遵守投资三不碰：一不碰虚拟货币，二不碰期货，三不碰房地产。这三个不碰啊，基本上就可以规避了很多的风险。股票部分呢，要做实仓与水位的保持，最多一次投仓位里面的三分，不要看到什么全仓给它 all in 进去，这个是很危险的。虽然也会大赚，但是也有可能大赔，不是吗？ 所以啊，最好是一次投三分，好，这个是最保险的状态。各位要记得，贪字差一点就变成一个平字了。保持摊位的三十趴的无杠杆入场，无论输或赢，都是在可以承受的范围之内。如果发现了我们只投百分之三十，然后呢，其实也买不了什么东西的话，那就代表你本身的仓位也没有很大。所以说，不要把时间花在一个这些地方了。 赶快努力去赚钱然后做好自己的本业才是最重要的事情。其他的业外投资啊，也最好不要去沾。能的话，也不要对他人借贷，除非你一开始就觉得我是要帮助他，我也没打算收回来，那当然就 OK 了。在其他方面啊，今年本命宫里面住的孤城与外在的寡宿星遥相呼应，所以啊，今年属蛇的朋友打算结婚，那么请建议咨询一下专业人士，例如金玲老师。 看是否能够适合结婚，因为从今年本命星宫来看不大合适，但是有些朋友自己格局很强，所以就可以。不过这就属于个案了。而在其他的感情方面呢，今年虽然桃花仍然有旺盛，但是务必谨守分际，或是要在交往之前，我们先多认识对方多一点，再思考我们是不是要投入这段感情，继续深入的交往。为什么呢？因为今年本命星宫有王神星配到外在的。 破碎心，有时候我们看对方外表或者是形式都是觉得很正常，但是有些人呢，他的记录不是很好，一旦进入了一些特别的关系状态啊，就很容易变成了恐怖情人的状况，还是会产生。的那已婚的朋友呢，你要记得记得要洁身自爱，因为很容易会有桃花劫。 在健康部分，今年的精神与脏气以及活力还有元气部分啊，都会稍微差那么一点点。所以在人一年的夏季啊，老师建议可以前往中医诊所买一些补元气的汤药，或是呢贴一下那个三伏贴。到了冬天也可以做三九贴。什么是三伏跟三九呢？它其实是一个中医的疗法，它结合了结了针灸或是经络以及一些中药的学理啊，以比较温热的药物去贴在我们的穴位。 进而让这个穴位啊受到了一些温热性的刺激，提振体内的阳气，或是驱除寒气，达到这个强身保健的一个做法。那么，这个对主蛇的朋友来说啊，是可以建议使用的。不过，一切还是要按照专业的中医师的医嘱为准。老师只是提个建议给您。 而在虎年呢，也是属蛇的朋友行客血光之年，方便的话定期去捐血，就是献血或是购买意外的医疗保险，这是一个比较好的方式。总结来说啊，今年对属蛇的朋友啊是一个托世之秋，人与人之间的猜疑以及斗争，似乎到今年都比较难以平静。但是为人处事啊，主要还是必须保持着我们身正不怕椅子歪的态度来面对。 而对这些外在的忧虑啊，也容易让属蛇的朋友心里会感到有一点郁闷。那么，老师还是提供这个老方法，定期的给自己一点时间啊，去公园散散步，或是天气好的时候，我去爬爬山，践行一下，让天地无限的能量来综合掉自己身上有限的烦恼与不安的情绪。